ndagushimila yesu ndakutazila tunasoma habari zake Yesu, mwana wa Mungu aliyeshuka duniani. Alifanyika mwili afanane na sisi, ili kusudi atukomboe dhambini. Ndani yake ndimo ulikuwemo uzima, nao uzima ulikuwa nuru ya watu. Bali hao wote waliompokea yeye aliwapa uwezo kuwa watoto wa Mungu mizigo yote tulio nayo sisi tumkabidhi Yesu, tubaki salama, kwani aliahidi atakuwa nasi. Kwa jina lake tutapata tuombacho. Ni mwema, ni mwema maishani mwema kimbilio kwetu. Umekata tamaa, umevunjika moyo, usiogope, yupo muweza wa yote. Ametangaza yeye ni mwingi wa huruma Fadhili rehema, siyo mwepesi wa hasira. Yeye hutunza wanyama, ndege wa mwetu Itakuwaje kwako wewe mwana wake? Umekata tamaa, umevunjika moyo. Usiogope, yupo muweza wa yote. Ametangaza, yeye ni mwingi wa fadhili rehema, siyo mwepesi wa hasira. Yeye hutunza wanyama, ndege wa mwetu. Itakuwaje kwako wewe mwana wake? Magonjwa, tabu, mateso na dhiki, yeye huondoa na dhiki yeye huondoa 幸福一点嘛。